तुम ना भाई मेरे बात सुनो कल हम तीन दोस्त बाहर घूमने गए थे मेरे मैं और मेरे साथ दो दोस्त थे मेरे हम तीनों बाहर घूमने गए थे तो भोसड़ी वाला उसमें से बहुत आरामी था लड़का बहुत मतलब मेरा दोस्त वो था ना वो बहुत आरामी था भोसड़ी वाला उसको और उसको ऊपर से नाखून बढ़ाने का बहुत शौक था हम बाहर गए घूमने को और भोसड़ी वाले ने क्या किया एक लड़की को देख के इतना खुश हुआ ना उसने साथ वाले मेरे दूसरे दोस्त को पकड़ लिया अपना हाथ से पकड़ लिया तो वो दूसरा दोस्त बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा हमारा किसी का ध्यान ही नहीं था पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था मैंने बोला क्या हुआ भाई आंखों से उसके आंसू आ गए मैंने बोला क्या हुआ भाई ऐसे तो क्या होता है फिर मैंने नीचे देखा था और भोसले वाले दूसरे के कान के नीचे जोर से है भोसले वाले को बोला अबे नीचे देख तूने क्या किया भोसड़ी वाला फिर उसने देखा कि अरे बाप रे उसने मुंह पे हाथ लगाया बोला ए माधव चो देखा से आया भोसड़ी वाला रोजा माधव चो बांसुरी वाला ऊपर से घास कूद के आया भाई लोग माइक का भोसड़ा इसके चलो कोई बात नहीं अपन से मार दिया भाई लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए